Szukałem cię. Mam dostarczyć coś wprost do twych rąk. Zobaczmy. <clears throat> tak, dostałem tę notkę. Nie wiem. Podejrzany typek w czarnej szacie. Nie widziałem twarzy. Zapłacił jednak sporo złota, by ci to przekazać. To chyba na tyle. Muszę iść.